gonna do some fun things, okay? Let's go! Let's hold hands. قولي بالعربي شنو هذا اسمه؟ بالعربي شو اسمه؟ شو تحبين؟ أنا أحب هذا ألوان um، أحمر برتقالي حلو إلي أنا صراحة أني يعني أحب هدول عدي لي الألوان مالتهم إيه. شنو هذا؟ ألوانهم شنو ألوانهم؟ واحد يقعد بي يروحون يجي من المي يمسكون السمك وياهم يلا خلي يروح نتمشى بعد حسوني واحد يسوي <laughs> واو يلا ملك <laughs> you <laughs> ready يلا 啊啊啊